ሲቀየር አመራር ሂደቱ መሪ ሲቀየር አመራር ሂደቱ ወደር የለም መቀባ አንተ ነው ምክንያቱ። ሀገር አልሸጥም ብለህ አልካቸው፣ ሀገር አልሸጥም ብለህ አልካቸው፣ እናት አልክድም ብለህ አልካቸው፣ ወደ መጡበት አሳደድካቸው ብዙ ተናቀ በጎንደር ቢሉ ማጥ ይፈራቸው በይሶ አስሮ መድፍ አሰራቸው። የአፄ ፋሲል ልጅ አለበት፣ የአፄ ፋሲል ልጅ አለበት። ወሉ መሰከርንበት ጎንደር ወርዳት ቢያሸንፏቸው ወዳ ቢሸሹ ምንጣት መስሏቸው ወዳ ሽፈራው ተቀበሏቸው እየቀበሉ አባይ ጠሯቸው ወሎ ስቤር አስጨነቋቸው። ንጉሥ ሚካኤል አስጨነቋቸው። ምናው ሳሉ ተሎ አስወጧቸው። ምናው ጠፏቸው ሲደናበሩ የሚገርሙና ሸንዳሉ ይባህል መኖሩን መቻወቁና አንተ ምልክ ያለው ጀግና ሁለት ጋር ጠላት ተመታ ይወራል በክሞታ ደግሞን እናገር ስለኛ ያሰረው እንደ ገብርዬ አሞተ ኩሩ እንደ ቴዲዬ እስኪመዋና ቴዲን በሳይ ለአንድነት ኗሪ ለሀገር ባይ ስማይ ወንድሜ ጋሼ ደሜ ስማይ ወንድሜ ጋሼ ደሜ ስማይ ወንድሜ ጋሼ ደሜ ዘመቻው ለኔ ዘመቻው ላንተ ማሩ ፉከራውን ያቀርብላችሁ ለድምፃኖችና ለጎንደር ባህል ማዕከል የኳስ ልብስ ማርጉና አንዴ ሞቃሮች ተባድ ያንዴ አላችሁ አላችሁ 2008 ዓመተ ምህረት ባክ እንደ ሂስትሪ በታሪክ ተመልሰን ስናስታውስ በዚህች አደባባይ የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ያለው ጀግናው ጎንደር አማራ በኢትዮጵያነቱ የማይደራደረው ጁንታውን ሳባረሩ ትግሉን ሲቃኘው እንዲያነበረ ዛሬ አማራው ላይ ሲዛት አማራን መክቶ ኢትዮጵያ በጽናት አጥቆም ብሎ የኦሮሞ ልየን የመላ ኢትዮጵያ ልየን ወደ አማራ ምድር እየተመመ ይገኛል። ለሁሉም አንድ ድብልቅልቅሲ በተባለበት አደባባይ እዚች መስቀል አደባባይ ላይ የኦሮሞ ሕዝብ ገሶ የላከው ከስድስት መቶ ሀምሳ በላይ የቦረና ሰንጋ በሬ ሰባት መቶ የሚጠጋ ፍየር ሞክቶ ለጀግናው ሰራዊት ብሎ አማራ ምድር ገብቷል። እጅባቸት ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት ምንጊዜም ምንጊዜም ይለመልማል። አማራን መንካት፣ ጎንደርን መንካት፣ አማራን መንካት፣ ጎንደርን መንካት፣ የኢትዮጵያን መንካት ማለት ነው ነው ነው። አማራ ሲነካ ቀፎ እንደተነካ መላው ኢትዮጵያዊ ይነሳል ይነሳል ይነሳል ወያ ሀገራችን ይቀጥላለን። አንተ መቀረት ደራስ ዌር ሴት ኦፋር ጦርነት ላይ ያለ ነው። ፈረንጆቹ ይላሉ ኢትስ ፉል ፊሌጅ ይላሉ። ሙሉ አቅማችን አሟፀን ወደ ጦር ግንባር ማለት ነው። ምንም የሚቀር ነገር የለም። ወጣቱ፣ እናቶች፣ አባቶች ሁለመናችሁ ገንዘብ ያለው በገንዘብ አረውዴ እኛ ወጣቶች ግንባር በመስረት በመዋደድ እንፋለማለን እንፋለማለን። መቼም እንዲህ አይነት አንድነት ሲታይ ሰይጣን ነው የሚፈታተነን። አንዱ ሰይጣን ደግሞ ጁንታ ነው አይደል እንዴ? በስውር እኮ ነው የሚፈታተነን። ራሱ ፊት ለፊት የማይገጥመን እኮ ባካችሁ ልበንቀቅጽ። እሺ፣ ከዚህ በመቀጠል አንድ መልእክት አስተላልፍና ክቡር ከንቲባችን መልእክት አላቸው፣ እሳቸው ያስተላልፋሉ። ከዛ በፊት ግን የጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ከትናንት ጀምሮ እስካሁን አደቃና ወደፊትም ከአማራ ልዩ ኃይል ከአማራ ሚሊሻ ከጀግናው አይበገሬው ፋኖ ጋር ተሰልፎ እየከፈለው ላለ መስዋዕትነት ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊት አንዴ ምስጋና ያስፈልጋል። ዘንዴ ይህ ፕሮግራም እንግዲህ በቀጥታ እውነትን የሚያስተላልፉ ካለው ለዓለም ሕዝብ እየተላለፈ ይገኛል። እንደ ሲኤንኤን እና አልጀዝራ ያሉ ግን የውሸት ዜና ቀበኞች ግን ያቁሙ እንላለን። አለምደ CNN and Al Jazeera right now you should stop fake እንላለን። እንግዲህ ልብልቅልቀደ አማራ ኢትዮጵያዊ ሰላም ልማት ወዳድ ህዝብ ነው። እኛ ኢትዮጵያን ለምስራቅ አፍሪካ፣ ለመላው አፍሪካ፣ ለዓለም ደህንነት መከበር ምንጊዜም የምንታወቅ የጥቁር ህዝቦች ነጻነት በር ከፋች የሆነ ህዝቦች ነን። ትናንትና ሶማሊያ አልሸባብ ምስራቅ አፍሪካን የአፍሪካ ቀንድን ሲያሸብር ህይወቱን ደሙን ለግሶ አካባቢውን ሰላም ያደረገ ኢትዮጵያዊና ጀግና መከላከያ ሰራዊት ድረስ ሲል ያኔ ያኔ እኛን ያግዙ የነበሩ ዛሬ እንዴት ከአሸባሪ ጋር ይሰልፋል? ይገርማል። መልሱን ለነሱ ተናል ከዚህ በመቀጠል አንድ ወሳኝ መልእክት አለ። ጦርነት ላይ ነን። ትግል ነው። ይሄ እንደ First Blood ወይም Commando አይነት ፊልም አይደለም። አሸናፊነቱ የአማራ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በየጊዜው የሚገርም ድል እየተቀዳጀን ነው። የቸገረን ህፃናትን ፊት ለፊት እያሰለፉ ማተባችን፣ ህሊናችን፣ አስተዋይነታችን ነው የቸገረን እንጂ ለጦርነት እንኳን ከህፃናት አይደለም። ጁንታ ማንም ንቅምቃሚ ቢመጣ አማራ ይበገር ማካድም ንቅቃጋሲ እባካችሁ የትግራይ ወላጆች፣ እናቶች፣ አባቶች ልጆቻችሁ በግዴታ ወደ ጦርነት ሲማገዱ እባካችሁ እንዲበሉ እንደ አማራ እንደ ጎንደር እስኪ መስዋዕትነት ክፈሉ እባካችሁ። ከህፃናት ጋር አታጋጥመን እንላለን። ድብልቅልቅ ሲባካችሁ ነው። ስለዚህ በጦርነት ግንባር ላይ መስዋዕትነት ሲከፍሉ አልፎ አልፎ ጀግኖቻችን ይቆስላሉ፣ ደም ይፈሳል፣ አካላቸው ይጎላል። ስለዚህ ጀግናው ደጀን ደግሞ ደም በመለገስ ወደኋላ ማለት የለብንም። አዘዞ ማራኪና ዚ ቴሌ አካባቢ ከዛሬም ከሰዓት በኋላ ነገም ጀምሮ የደም ልገሳው እጅግ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ነፍሳችን ለሚሰጠን ደማችን እንሰጣለን እንሰጣለን እንሰጣለን። እናመሰግናለን። ክቡር ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወደ መድረክ በመምጣት ለታዳሚው መልእክት እንዲያስተላልፉ በዚህ ጀግና ኩሮ ህዝብ ስም በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። ድብልቅልቅ ባለች ተባትቀበልልን የተከበሩ አቶ ግዛት አብዩ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገጠር መሬት ቢሮ ኃላፊ፣ የተከበራችሁ ልዩ ልዩ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አመራሮች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ክቡራን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አመራሮችና ሰራተኞች፣ ክቡራን የከተማችን የሰላምና ልማት ሸንጎ አባላት፣ የተከበራችሁ ወጣቶች፣ የተከበራችሁ ሴቶች የከተማችን አርሶ አደሮች፣ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ በማስቀደም የጥፋት ኃይሉ ጁንታ የተከፈተብንን ጸረ አማራ፣ ጸረ ኢትዮጵያ ዘመቻ ለማውገዝና ብሎም የህልውና ዘመቻ ከተታዋጅ ይፋ ለማድረግና የህዳሴ ግድባችን ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሊት ማሳካቻታችንን በተመለከተ በተዘጋጀው ህዝባዊ ሰልፍ ስለተገኛችሁ በራሴና በከተማ አስተዳደሩ ስም ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። ዛሬ በዚህ መድረክ ስንገኝ የህልውና ዘመቻ ላይ መሆናችን እያሰብን እንደሆነ እምነቴ የጸና ነው። ዘመቻችን የአማራን ሕዝብ የመታደግ እንዲሁም የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት የማጽናት ተልዕኮ ነው። አሸባሪው ትነት ከፍጥረቱ ጀምሮ ጸረ አማራ፣ ጸረ ኢትዮጵያ ሁኖ የተነሳ የጥፋት ኃይል ነው። በተለይም የአማራን ህዝብ እንደ ቀዳሚ ጠላት ፈርጆ መነሳቱ በታሪክ የተመዘገበ እውነታ ነው። ሴረኝነት፣ ጸረ ህዝብነት፣ ግዛት ተስፋፊነት፣ ተገንጣይነት የዚህ ድርጅት መገለጫ ባህሪያት ናቸው። ይህን እውነታ ከአሸባሪው ትህነግ ማኒፌስቶ ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ የኢትዮጵያ በበላይነት በገዛባቸው 27 ዓመታት ያገዛዝ ባህሪው የተጠኑ ሴራዎች ታውቆ ያደረ የድርጅቱ ገመና ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ አሸባሪው ትነግ በስልጣን ዘመኑ አማራን ከሀገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት ስልታዊ በሆነ መንገድ እንዲገለል ህልውናው እንዲክድ አደህይቶ መግዛት በሚለው ፖሊሲው አማራን ኢላማ ያደረጉ የጥፋት ተግባራትን ፈጽሟል። ስለሚበላውና ስለሚጠጣው ብቻ እያሰበ በሀገሪቱ ዕጣ ፈንታ ደማቅ አሻራ እንዳይኖረው አቅም ለማሳጣት ረጅም ርቀት ተጉዟል። ትነግ በተጠኑ የጸረ ሕዝብ ፖሊሲዎቹ እየተመራ የአማራን ደም እየጠጣ 27 የአገዛዝ ዓመታት በስልጣን በበላይነት መቆየትም ችሏል። አማራውን ለመስበር ብዙ ቢደክምም የዚህ ሕዝብ ያለመሸነፍ ስለ መስበር ግን አልቻለም። በማዕከላዊ መንግስቱ በነበረው የመጨረሻዎቹ የስልጣን ዘመን እረፍት አጥቶ በነበረበት የመጨረሻዎቹ የስልጣን ዘመኑ እረፍት አጥቶ ከስልጣን የተሽቀረቀረው እንደ ህዝብ በአማራ ተጋድሎና እንደ ድርጅትም ከአማራ ብራክ የወጡ መሪዎቻቸው መሪዎቻችን የውስጠት ፓርቲ ትግል ጉልህ ድርሻ እንደሆነ ለታሪክ የተቀመጠ እውነታ ነው። ከዚህ እውነታ ተነስተን አማራን ትናንትም አልሰበረውም ዛሬም አይሰብረውም ብንል ለራሳችን የተጋነነ ቦታ መስጠት ሊሆን አይችልም። በትግላችን የምስራቅ አፍሪካ ሀያል ነው ይል የነበረውን ድርጅት ማንበርከት ችለናል። ትናንትም ከማዕከል ፖለቲካ ነቅለን መቀሌ እንደመሸገ እንዲመሽግ አድርገነዋል። ዛሬም ደግሞ የኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆነውን አሸባሪ ትግል ጨርሰን ለመደምሰስ የክተት አዋጅ አውጀናል። የታሪክ ሰሪ ልጆች ነንና ለድላችን ፍጹም ጥርጥር የለውም። አማራና ኢትዮጵያን ይኖራሉ። ትግል ጨርሶ ወደ መቃብር መውረድ ይኖርበታል። በመሆኑ የትነግና የትነጋውያን አስተሳሰብ መጥፋት ለአማራ ሆነ ለመላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው። ክቡራትና ክቡራን በህዝብ ተጋድሎና በውስጠ ድርጅት ትግል ታሪካዊ ሀገራዊ ለውጥ ምዕራፍ ውስጥ ከገባን ማግስት ጀምሮ ለውጡን ለማደናቀፍ ባሴሩ የውስጥና የውጭ ኃይሎች አያሌ ችግሮች ገጥመውናል። በተለይም አሸባሪ ትንግ በአደባባይ ተሸንፎ ሕዝባዊ ቃሉን ከተጋለጠ በኋላ ካፈርኩ አይመልሰኝ በሚል ድርጊት መጋቢት 10 2010 እስከ ጥቅምት 24 2014 13 ድረስ የሀገር ክደት ተግባሩን ድረስ በመፈጸም ከ113 በላይ ግጭቶች በመላ ኢትዮጵያ አስነስቷል። በዚህ የትህነግ የጥፋት ሴራ ደም ያልፈሰሰበት የኢትዮጵያ ግዛት የለም። ለብሔር ብሔረሰቦች መብት ታገልኩ በሚል በገቢር ግን የኢትዮጵያ ልጆች ለስልጣኑ የበላይነት ሲል እርስ በርስ ሲያጋጭ በመካከላቸው በሚፈጠረው ቅራኔ የፖለቲካ ትርፍ ሲሰራ ኑሯል። ይህንን እኩይ ድርጊት ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በሽብር ፖለቲካው በኩል ግጭት በማስፋፋት ዳግም ወደ ስልጣን ለመምጣት ቢሞክርም ሊሳካለት አልቻለም። በመጨረሻም ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ካለው ንቀት የተነሳ በህዝብ ልጅ የህዝብ ልጅ የሆነውን የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ከጀርባ ወጥቶ ስለ ህገ መንግስቱ መከበር ደጋግሞ ሊያወራን ሞክሯል። ባለፉት ዘጠኝ ወራት ስለ ህገ መንግስት መከበር ደጋግሞ ሊያወራ ቢሞክርም በተለይ ባለፉት ዘጠኝ ወራት የታዘብነው እውነታ ግን ይህንኑ ነው። ኃላፊነት እና ኃላፊነት ሞራል ግዴታ በተግባር በማስመስከር ላይ ያለው የኢፌዴሪ መንግስት ከሳምንታት በፊት የተናጠለ የተኩስ አቁም ውሳኔ ይፋ ሲያደርግ ውሳኔው ፖለቲካዊና ሰብአዊ እንደብታዎች ታሳቢ በማድረግ ነበር። ይሁንና ሰብአዊ ሆነ የሞራል ኃላፊነት የማይሰማው አሸባሪው ትነግ የሰላም አማራጮችን ከመጠቀም ይልቅ በአሽሽ የደነዘዙ ህፃናትን ከፊት አሰልፎ የሚዋጋ የጥፋት መንገድ የሙጢ ማለቱን መርጧል። አሸባሪው ኃይል ባፈቀላጤው በኩል ኢትዮጵያን ማፍረስ ስለመሆኑ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይፋ አድርጓል። ይህንን የእብደት ተግባሩን መላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በቁጭትና በልህ ዳግም እንዲነሱም አድርጓቸዋል። ዛሬ ከያቅጣጫው ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነት በጋራ ተሰልፈው ወደ ግዳጅ ቀጠና እየዘመቱ ያሉ የኢትዮጵያ ልጆች መነሻ ምክንያታቸው የተናጠል ሳይሆን የጋራ ጣፋንታ ያላቸው በመሆኑ ነው። አሁን አጠቃላይ ትግሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከአሸባሪው ትነግ የጥፋት ኃይል ጋር የሚደረግ ፊልም ፍልሚያ ስለመሆኑ በተግባር መታየት ጀምሯል። ዘመቻው የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ህልውና የማስከበር ልዩ ተልዕኮ ያለው ነው። ሲንቃቸውና ሲነግድባቸው የኖሩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጸረ ኢትዮጵያ የሆነውን አሸባሪ ትነግ አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት ሀገረ መንግስት ህልውና ለማጽናት የጋራ ተልእኮ ላይ ናቸው። ትናንት በአያት ቅድመ አያቶቻችን የታየ ኢትዮጵያ ወኔና ህብረት ዛሬ በዚህ ትውልድ ላይ መታየት ጀምሯል። የገጠመን ሀገራዊ የህልውና ፈተና በድል እንደምንሻገረው ጥርጥር የለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገረ መንግስቱን የማጽናት የጋራ ተልእኮና በጋራ መሰለፋቸው አይነተኛ ምሳሌ ነው። ቆም ብለን ታሪካችን አሁን እንደ ሀገር ያንዣበበ ያለውን ብሔራዊ አደጋ ስናስተውል የዛሬው አይነት አንድነት የኢትዮጵያ ብቸኛ መሻገሪያ መንገድ ስለመሆኑ እናምናለን። ዛሬ ሀገራችን ሰላም፣ መረጋጋት የማይፈልጉ ሀገሪቱ ተረጋግታ ወደ ልማት ስራዎች ትኩረት ማድረጓ የሚያሳስባቸው የውጭ ኃይሎች በቀጠናውም እያንዣበቡ ነው። የህዳሴ ግድባችን የፈጠረው መነሳሳት የሀገራዊ ይቻላል መንፈስ በራስ የመቆም አፍሪካዊ ተምሳሌነታችንን አሳድጎታል። በእርግጥም ከነባሩ እኛ እናውቅላችኋለን ፖሊሲዎቻቸው አኳያ ለአፍሪካ ያሳየነው የይቻላል የጥንካሬ መንፈስ ሊወዱልን አይችሉም። ለዚህ ነው ለታሪካዊ ጠላቶቻችን ግልጽ ግልጽ ውግንና ይዘው ጫና ሊፈጥሩብን የሞከሩ። ይሁን እንጂ እኛ ኢትዮጵያውያን በጽናት ተጉዘን ሁለተኛውን የውሃ ሙሊት አሳክተናል። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንደ ሀገር ነጻ፣ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አካሂደናል አሁን ደግሞ የቀረን ጁንታውን ነው። ጁንታውንም እንቀብረዋለን። ክቡራትና ክቡራን አሁን ባለንበት የህልውና ዘመቻ ማዕከላዊ መንግስቱ አንድም በአገሪቱ ላይ ተጻራሪ ፍላጎት ያላቸው ሀገራት እና ሀያላን ሀገራት ተጽዕኖ አንድም ደግሞ በሀገር ውስጥ ጉዳዮች ማዕከላዊ መንግስትና ክልላችንን ፈተና ውስጥ የገቡበት ወቅት ነው። ለዘመናት ወዳጆቻችን የነበሩ አንዳንድ የውጭ ኃይሎች ዛሬ የደከምን ሲመስላቸው አፍንጫችን ስር ሰርሰው እየዛቱብን ትንኮሳም እየፈጸሙብን ነው። ለዚህ ደግሞ የሀገር ውስጥ ባንዳ የሆነው አሸባሪው ትህነግ ግንባር ቀደም አጋር ሆኗቸዋል። ጠላቶቻችን በግልጽ እኛን ለማተራመስ እየሰሩ ባሉበት በዚህ ወቅት አስቸጋሪ ፈተና ወቅት እንደ ኢትዮጵያ በጋራ በመቆም ኃይልና አቅማችን አሰባስበን ህልውናችን ለማጽናት የጋራ ክተት አውጀናል። በዚህ የጋራ ዘመቻችን ኢትዮጵያውያን በነጻነት የመኖር ምልክት ስለመሆኑ ደግመን ደጋግመን አረጋግጠናል። እንደ አባቶቻችን ኢትዮጵያዊነትን መምረጥ ነፃነትን መምረጥ ስለመሆኑ በግብር የምናስመሰክርበት ወሳኝ የታሪክ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። በመሆኑ የአማራና የኢትዮጵያ ጠላት በሆኑ ኃይሎች በዋነኝነት በአሸባሪ ስነግብና ባስተሳሰቡ ተሸካሚዎች ላይ ከመቼውም ጊዜ በከፋ መልኩ በአንድነት እንዘምተባቸዋለን። የምጽአት ቀናቸውን በማፋጠን ከመኖር ወደ አለመኖር እናሸጋግራቸዋለን። ይህንን የምናደርገው በህዝባዊ ህልውናችንና በሀገረ መንግስት መጽናት ላይ ምንም አይነት ድርድር የማናደርግ አንዳችም ትዕግስት የሌለን በመሆኑ ነው። ስለሆነም አንደኛ በየግንባሩ የምትገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በአማራነት ስነ ልቦናና በፋኖነት ስለ ልቦና የዘመታችሁ የክልላችን የልዩ ኃይል የሚሊሻ አባላት አርበኞቻችን ህዝባዊ ፖሊስ፣ ሰላም አስከባሪ ሚሊሻችን እንዲሁም ሀገርና ህዝብን ለማዳን የተግባር እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ የምትገኙ በግዳጅ ቀጠና ያላችሁ መላ ኢትዮጵያውያንና የክልላችን የጸጥታ ኃይል አባላት በሙሉ በዚህ ታሪካዊ መድረክ ኢትዮጵያ የክልሎች የጸጥታ ኃይል አባላት በዚህ ታሪካዊ መድረክ ከጠላት ጋር ፊት ለፊት በመግጠም ለሀገራችሁ ሉዓላዊነት ለሕዝባችሁ ሁሉና የምትከፍሉት ክብር መስዋዕትነት ታሪክ ምንጊዜም ሊያስታውሰው ይኖራል። በቀጣይም የተሰጣችሁን ህዝባዊ ሀገራዊ ተልእኮ በጽናት በቁርጠኝነት እንደምትወጡ እምነታችን የጸና ነው። ስለሆነም መላው የኢትዮጵያውያንና አማራ ህዝብ ከጎናችሁ መሆኑን አውቃችሁ በጀግንነት ታሪካዊ ጠላታችንን በመደምሰስ ለኢትዮጵያ ሀገራችሁ ዳግም የኩራት ምንጭ እንድትሆኑ ጥሪ እናቀርባለን። መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በትግራይ ወያኔ ላይ የተጀመረ የክተት ዘመቻ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስፈላጊ ሁሉ ርብርብ ማድረግ አለበት። አሸባሪው ትነግ አገር ከማፍረስ እኩይ ተልእኮውን ሊታቀል የሚችለው አገራችን ሉዓላዊነትና ግዛት አንድነት በጽናት በዓላማ ቁርጠኝነት መጠበቅ ስንችል ነው። ስለሆነም በዚህ ታሪካዊ መድረክ በጋራ ከመቆም ባለፈ ምንም አማራጭ ስለሌለን አሸባሪው ኃይል ለመደምሰስ በጋራ እንድንቆም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሶስተኛ፣ በየትኛውም ዘመን ሰልጥናችሁ አገርና ሕዝብ ሉዓላዊነት ለማስከበር በማንኛውም የመንግስት የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ተሰልፋችሁ ስታገለግሉ ቆይታችሁ በታሪክ አጋጣሚ የሙያ ዘርፍ ቀይራችሁ የክልላችን የቀየራችሁ የክልላችን ነዋሪዎች ለሁሉናችን የምናደርገው ትግልና ጥሪ ተቀብላችሁ የክልሉን የጸጥታ መዋቅር ውስጥ እንድትቀላቀሉ